So hari Selasa yang lepas Najib bin Razak telah pun didapati bersalah atas kes salah gunaan kuasa di ASRC International. Uh, dia sekarang telah didapati bersalah atas ketujuh-tujuh tuduhan yang dia hadapi dalam kes SRC International. Reaksi kepada keputusan ini saya rasa 50-50. Ramai yang undi Pakatan Harapan 2 tahun lepas berterima berita ini dengan amat gembira. Dan ada juga yang penyokong-penyokong Najib yang marah dan sedih. Bukannya saya boleh kira belah mana yang banyak Macam Malaysia ada 30 juta orang Kena kan takkan nak tanya seorang-seorang kan Yang penting dalam kes itu sendiri Adakah dia benar-benar bersalah Ataupun Najib dimainkan di dalam dunia politik Jadi dalam video ini Kita akan dissect kejadian ini Seadil yang boleh sebab Nak terus terang lah masa 2 tahun lepas Saya pun undi Pakta Harapan dan masa keputusan itu dibaca, saya juga dapati makan super ring. Saya juga nak ambil kira uh, the aftermath of the case SRC International sebab ada aspek dalam kes ni yang telah didedahkan dalam mahkamah yang boleh kita ambil itibar untuk masa depan. So, kes ini melibatkan kehilangan wang ramai rakyat Malaysia yang tak ada kena-mengena pun dengan SRC ataupun 1MDB. Eh, sama ada kerana tamak ataupun kerana kesilapan uh, kita tidak boleh lagi biar perkara macam ini berlaku tapi sebelum saya bermula saya nak katakan yang saya ada buat video macam ni dari masa ke masa dan jikalau ini adalah sesuatu yang anda suka eh, sila silalah tekan butang subscribe di bawah sana dan juga butang loceng di sebelah dia untuk melihat lagi konten-konten yang akan datang kalau anda nak tolong channel ni uh, sebarkanlah dan atau sharekanlah channel ini kepada orang lain dan bantuan anda memang sangat dihargai. So let's get into it. Uh, sebab ada banyak sangat perkara kita nak cakap dan saya tak nak pula video ni panjang-panjang sangat. So mari kita mula dengan kes SRC International itu sendiri. Kes ini tak sama dengan kes YMDB yang sedang dibentangkan di mahkamah sekarang. SRC International ialah company yang ditubuhkan oleh 1MDB bertujuan untuk menjadi pembekal dan pembeli arang batu kepada rakyat Malaysia. Uh, ini adalah sangat penting sebab arang batu adalah bahan bakar utama untuk elektrisiti di negara kita. So sekarang kita tahu bahawa SRC International adalah company di bawah naungan 1MDB. Ada juga company seperti Ehsan Perdana di mana ia bertanggungjawab untuk membuat CSR untuk 1MDB dan juga SRC International ada juga gandingan mentari yang saya tak tahu dia buat apa putra perdana construction construction lah kan takkan putra perdana construction tapi dua ikan pula uh, dengan permai bina raya saya baca daripada nama tu dia bina jalan raya lah kot so basically ada dua bahagian dalam kes ini yang pertama ialah macam mana duit masuk ke dalam SRC International tapi sekarang saya nak cakap tentang yang kedua ialah macam mana duit tu keluar. Bila duit tu dikeluarkan, duit tu akan dikeluarkan kepada ihsan perdana. Dan ihsan perdana pula akan masukkan duit itu ke dalam dua akaun Najib yang untuk senang kita, kita kata akaun A dan akaun B. Akaun A dan akaun B pula akan masukkan duit ke dalam akaun C yang juga dimiliki oleh Najib Razak. Akaun B juga akan masukkan duit ke dalam permain bina raya untuk bina tempat buat bunga raya saya rasa Tuhan je lah tahu dan duit di dalam akaun B Najib adalah campuran daripada duit yang diterima oleh ihsan perdana tadi yang saya katakan dan juga akaun D dan akaun E kedua-duanya pun milik Najib bin Razak dan kalau anda sekarang semua berasa pening kepala then let just let me tell you ini adalah the whole point ini adalah apa kita panggil basic financial perompak 101 ini kita panggil money trail Monitor adalah digunakan atau dirancangkan untuk uh, menyembunyikan bilangan wang yang banyak. Ini memang tujuan dia adalah untuk uh, mengelirukan sesiapa yang menyiasat dari mana datang duit itu. Okey, kat sini mungkin ramai lagi tak nampak tapi kepada sesiapa yang belajar account ataupun finance, ini adalah red flag yang pertama yang mungkin ada penyelewengan berlaku. Eh, sebab bisnes yang jujur tak pakai money trail biasa kita buat bisnes pakai satu account ataupun dua account paling banyak uh, yang paling kelakar dia ialah bila Najib tak tahu ada pergerakan duit macam ini sebab lima daripada account yang dipakai untuk penyelewengan money trail ni adalah bawah nama dia sendiri jadi takkan dia tak tahu yang benda ini berlaku kalau biasanya kita kalau kita swipe kan kita punya debit card dekat McDonald pun dapat notification daripada bank ni apa tah lagi pergerakan berjuta-juta ringgit itu agak tak masuk akal lah kalau dia tak tahu so next kita dapat tahu bahawa SRC International walaupun ditubuhkan oleh 1MDB tapi uh, dia punya sumber keuangan kebanyakannya daripada luar 1MDB pada mulanya, SRC International mendapat um, grant kerajaan sebanyak 15 juta ringgit. Dan <laughs> kalau anda nak tahu, nak dapat grant kerajaan ni bukannya perkara yang senang. Kita kena dapat approval daripada Economic Planning Unit, EPU. Dan EPU ni kena kenal pasti bahawa pemegang grant ni ataupun penerima grant ni, ni bukan kereta, ada business plan yang kukuh dan kena disiasat oleh EPU ataupun agent EPU supaya boleh pasti sama ada uh, bisnes ini boleh berjaya atau tidak. Tujuannya adalah supaya uh, kita dapat tahu duit grant kerajaan ini yang menggunakan duit rakyat sendiri tidak akan disia-siakan. Tetapi di dalam kes ini, EPU terletak di bawah kawalan Jabatan Perdana Menteri dan SRC International adalah di bawah naungan 1MDB dan memandangkan Najib adalah juga chairman 1MDB dan juga Perdana Menteri maka approve I mean gila kau Najib tak approve Najib dia macam bosku boleh approve boleh bosku tak ada masalah macam tu je so sumber kewangan terbesar SRC International datang daripada KWAP jangan disalahkan dengan KWSP di mana KWSP ialah pencen untuk rakyat Malaysia yang bekerja di Malaysia Ah, KWAP pula ialah pencen untuk pejabat-pejabat awam. So, KWAP telah memberi pinjaman kepada SRC International sebanyak 2 bilion ringgit pada 29 hari bulan 8 2011 yang dimasukkan ke dalam akaun A SRC International dan lagi 2 bilion ringgit diminta oleh SRC International pada 28 hari bulan 3 2012 dan ini pula dimasukkan ke dalam akaun di SRC International. So dalam masa 7 bulan, SRC dah makan 2 bilion ringgit dan memerlukan lagi 2 bilion ringgit untuk meneruskan operasi. Dia nak duit banyak-banyak ni untuk apa sebenarnya? Apa ada emas ke dalam arang dia orang beli tu? Dalam kiraan saya, 4 bilion ringgit tu boleh digunakan untuk beli insurans seumur hidup untuk 130 ribu orang penjawat awam untuk 130,000 penjawat awam. 130,000. So korang tak rasa kerja gila ke duit 4 bilion ringgit tu boleh hancur macam tu saja? Lagi-lagi kerja gila bila uh, SRC International dah hilang 2 bilion ringgit lagi kita nak bagi dia lagi 2 bilion ringgit. Okay, sebelum korang tanya, of course pinjaman macam ni tidak boleh dilakukan dengan senang wenang tenang memang biasanya ada siasatan dan jaminan untuk pinjaman duit sebanyak ini. Dalam mahkamah, wakil KWAP ada mengatakan kemuskilan dan juga kesangsian ke- untuk meminjam duit sebanyak ini kepada SRC International. Tetapi mereka meneruskan dengan pinjaman tersebut kerana mendapat jaminan daripada Menteri Kewangan Malaysia. Tapi bendanya, Menteri Kewangan Malaysia juga adalah Najib dan sebelum ada mana-mana pihak yang nak menyalahkan businessman Joe Take Low ataupun Jolo kita kena ingat jaminan ini diberi oleh Najib Razak sendiri dia Menteri Kewangan dan tanda tangan dia adalah pada jaminan-jaminan tersebut takkan dia main sign saja surat-surat jaminan-jaminan ni dia tak tengok ke apa dia sign I mean ini bukanlah sifat yang kita mahu pada seorang ketua. Kalau dia main pakai sign saja semua surat-surat jaminan tersebut, sama ada dia ni tidak ambil tanggungjawab, dia betul-betul bodoh ataupun dia perompak. Mana satu korang nak pilih? Tu ending dia selepas beberapa bulan di mahkamah, Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali jatuhkan hukuman tujuh kali bersalah ke atas semua tujuh tuduhan Najib Razak. Dalam keputusan dia, hakim mengatakan peguam-peguam Najib gagal membuktikan dia tidak bersalah dan juga kerana Najib memegang kuasa untuk menjamin dan mendapat 4 bilion dan 15 juta ringgit daripada grant kerajaan dan juga KWAP ia memberi akses kepada Najib untuk mendapatkan Uh, duit-duit uh, tersebut. Hakim juga mengatakan yang dia percaya bahawa Najib ada niat untuk menggunakan duit itu untuk diri sendiri. Ada satu dua benda yang saya nak point out dalam kes ini dan ia adalah satu, Nick Faizal Arif Kamil, bekas CEO SRC International pernah mengatakan bahawa dia tidak tahu akaun yang dia masukkan duit itu adalah akaun Nick, uh, Najib bin Razak. Padahal, dia adalah salah seorang daripada pemegang mandat akaun Najib dan ok jikalau lah saya salah kat sini katalah dia tak tahu itu memang bukan kerja dia dia tak tahu yang itulah akaun Najib habis tu dia masukkan duit macam mana kalau dia pakai cek dia kena tulis nama betul tak kalau dia pakai bank transfer lepas dia tekan send tu untuk acknowledgement akan hantar juga nombor pemegang nombor, nombor akaun tu kalau dia pergi dekat counter bank, mesti orang bank tu akan confirmkan nama pemegang akaun. Macam contohnya, uh, akaun Najib ke? Dan kalaulah dia betul-betul cashkan duit tu dan masukkan duit tu satu persatu dekat ATM mesin takkan dia buat masukkan duit macam ni, tak tengok nama pemegang akaun tu. Dia tulis, dia tulis terang-terang ke depan tu. Yang kedua, Najib kata dia tak tahu ada duit FRC dalam bank account tu. Tapi masa mitigation, boleh pula dia mengaku hanya pakai duit itu untuk membayar kredit kad dan juga renovate rumah. Tahu pula dia ada duit dalam tu. dan ketiga, beberapa hari lepas, Najib mengeluarkan statement yang duit yang diberi oleh SRC kepada dia adalah untuk membantu anak-anak yatim. Aih, tahu pula ada duit kat dalam tu. Daripada SRC, kata tak tahu. Mana satu ni? Dah lah pakai duit tu untuk renovasi rumah. Apa anak-anak yatim ni duduk kat rumah dia ke macam mana? Okay, ya, sebagai pengakhiran, benda yang paling utama kita boleh belajar daripada kes SRC International dan juga kes 1MDB ialah sudah sekarang ni terdapat banyak sangat lubang dalam sistem pemerintahan yang membolehkan kes-kes macam ini terjadi. Dan jika kita tidak memberi tumpuan dan membaiki lubang-lubang ini, kes-kes macam ini akan boleh berulang ulang lagi. Bagi saya terdapat tiga perubahan utama yang kita boleh lakukan untuk mengelak daripada perkara ini berlaku lagi. Yang pertama ialah separation of duties di mana satu orang tidak boleh memegang lebih daripada satu jawatan utama di dalam kerajaan. Bila seseorang itu memegang jawatan chairman of a company dan dia juga PM dan dia juga menteri kewangan maka ia dia mempunyai banyak sangat kuasa dan membuat kita susah nak nampak bila dia berlaku kecurian ataupun kalau dia baik sangatlah pun kalau dia buat silap itu pun susah nak nampak kita kena ada satu orang memegang satu jawatan sahaja walaupun uh, tiga orang memegang tiga jawatan berbeza masih ada lagi peluang untuk mencuri jikalau mereka berkumpul tetapi memandangkan sekarang tiga orang yang kena ter- membabitkan diri dalam kes ini maka keadaannya menjadi agak susah dan lebih rumit. Maka peluang untuk membuat kecurian ataupun kesilapan menjadi lebih tipis. Yang kedua, jawatan seperti Peguam Negara dan Ketua MACC kenalah bebas daripada pengaruhan politik. Sekarang ni agak susah sikit sebab lantikan kepada jawatan-jawatan ini ada sedikit sebanyak melalui Perdana Menteri dan juga geng-geng politik mereka kes-kes macam ini mungkin tidak akan berlaku jikalau mereka tahu yang peguam negara dan ketua MSCC akan menuduh dan menyiasat mereka jikalau perkara ini berlaku dan macam dalam kes SRC International dan juga 1MDB ketua MSCC dulu uh, Zulkifli Ahmad pun bagi warning kat Najib dan peguam negara pun boleh dipecat oleh Najib maka memang susahlah Najib nak, nak rasa ada uh, consequences untuk buat perkara-perkara macam ni di negara lain jawatan-jawatan macam ni macam peguam negara ketua MACC dilantik dalam pilihan raya oleh rakyat negara itu sendiri mereka tidak boleh berkempen dengan mana-mana parti dan harus dilantik secara asing oleh rakyat sendiri dan tidak boleh dipecat melainkan dengan kehendak rakyat. This is fair sebab bila siasatan ataupun tuduhan dibuat ke atas sesiapa, kita tidak boleh nak kata ada pengaruhan politik sebab rakyat sendiri yang memilih uh, calon-calon tersebut. Dan nombor tiga, Perdana Menteri kenalah dipantau. Kerana memandangkan Perdana Menteri adalah orang yang paling berkuasa di negara kita. Kita tidak boleh bagi dia buat sesuka hati dia. Walaupun dia dilantik, tugas utama dia adalah untuk rakyat. Macam ada setengah negara di mana ketua negara harus memakai telefon dan komputer rasmi. Dia juga harus menggunakan akaun dan kredit kad rasmi. Yang lain yang dia ada, personal dia, dia kena simpan sampailah time dia habis jadi ketua negara. Ini adalah supaya setiap perbualan, teks, message dan juga pergerakan akaun boleh dipantau oleh agensi tertentu lah bukan oleh rakyat sendiri dan jikalau ada penyelewengan ataupun penipuan yang berlaku kita boleh tahu dan ini adalah something yang saya rasa kita boleh gunakan di dalam kerajaan kita. Memang nampak macam menyusahkan Perdana Menteri. Tetapi itu patutnya adalah kos menjadi seorang Perdana Menteri. Berat tugas seorang ketua tu. Dan kita nak Perdana Menteri yang jujur. Kita tak boleh nak mengharapkan kepada kebaikan hati seseorang. Kita perlukan bukti bahawa dia tu jujur. Sebab Melainkan kalau kita ni Tuhan, kita tak tahu nak tengok dalam hati orang macam mana. Sama ada dia baik ataupun dia tak baik, lagi-lagi ahli politik. So, ini adalah tiga perkara yang saya rasa kita patut ubah untuk memastikan bahawa kes-kes macam SRC International dan juga 1MDB tidak berlaku lagi. So, sekarang I know Najib masih belum didapati bersalah di dalam kes 1MDB dan juga masih mempunyai rayuan dalam kes SRC International. Jadi kepada sesiapa yang gembira sangat hari Selasa hari tu, saya kata uh, kita masih perlu tunggu lagi. Jangan makan habis lagi semua super tu. Tapi kita kena ingat yang dia dah pun didapati bersalah dan ini adalah titik hitam di dalam sejarah negara Malaysia. I mean sejarah dia lah. Aku tak curi pula duit LMDB ataupun SRC International tu. Dan kita kena ingat masih ramai lagi orang-orang yang terlibat dalam kes-kes rasuah lain yang masih belum dibawa ke mahkamah. Saya bukan nak kata sebelah je, dua-dua belah laut politik ni ada yang bersalah. Bawalah mereka semua ke hadapan permukaan keadilan. Dari yang tua krepot lah yang muda-muda tu. Kalau dia orang didapati tidak bersalah, maka kita lepas. Tapi kalau mereka didapati bersalah, maka Bamboo River Resort ialah di mana destinasi mereka harus Marilah kita jadikan kes Najib bin Razak ini sebagai titik permulaan baru di mana rasuah dan penyalahgunaan kuasa tidak lagi diterima oleh rakyat Malaysia. Untuk ekonomi negara berkembang, kita kena ada penggunaan duit oleh kerajaan dengan betul. Formula yang saya belajar dekat kolej tu ialah Y di mana Y itu adalah pendapatan negara adalah sama dengan C tambah I tambah G tambah X tolak M. Saya pun tak ingat sangat. Saya kena tengok skrin kat situ. Di mana G di sini ialah government spending iaitu duit yang digunakan oleh kerajaan untuk menguatkan ekonomi untuk digunakan ke dalam ekonomi negara dan pencipta formula ini Maynard Kim, pernah berkata formula ini tidak lagi berguna jika terdapat unsur rasuah di dalam G Terima kasih kerana menonton video ini tekanlah butang subscribe untuk tengok lagi konten-konten daripada channel ini dan alang-alang dah tekan butang subscribe tu tekanlah butang loceng sekali untuk dapatkan notification dan jikalau anda ingin membantu channel ini untuk membesar maka tolonglah share channel ini kepada kawan-kawan, keluarga ataupun masukkan ke dalam Facebook group atau WhatsApp group pun boleh. Until next time, bye-bye.